जिंदगी एक पल ही तुझसे होके जुदा सुन जरा तो तेरे रंग रंग चुका हूँ तुझ तेरा बन चुका हूँ मेरा कुछ नहीं सब तेरा baby